Hola, sóc Eugeni Alemany, vaig néixer a Sueca l'any 19... Hola, bon dia, bon dia a tots, bona vesprada. Eh, jo sóc Andrés Boix Palau i... Sóc eh, Vicent Xilet eh, Torrent, eh, vaig néixer al... Bona vesprada a totes i a tots. Mm, sóc Josep Jaqués. Eh, bueno, vaig néixer... Escolta les entrevistes més interessants a La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. La Represa, un programa de ah, Trellat. Hola, bon dia a tots. Eh, soc Agustí Cerdà i Argent. Vaig néixer a... Hola, bon dia. Oh, soc José Martínez Tormo, soc eh, gestor cultural nascut en València. Bon dia als nostres oients, soc Felip Benz. vaig néixer en el Cabanyà